Poder dar pra essas coisas. Ah. Ai. Não. Vai, vai, vai. Vai. Não quer passar? Eu passo. Mentira, eu nunca mais. Que você nem Ah! Ele não é passa. Eu passo. Olha aí então. mostrar a minha habilidade de passar das, de passar das coisas. Olha. Olha. Peraí. Eu tô pegando a prática. Olha. Aqui é pra correr, olha. Aqui. Aqui é pra correr. Aqui? Não shift não. Aqui. Sim. Olha, conseguimos. Mas... Deve, deve ficar apertando várias vezes não, porque pode sair um. Mas eu sou melhor que vocês aqui. Ó, oh, eu vou conseguir agora. Você não aperta duas vezes o, o W para correr. Tá, ah, não. Vamos ver um pouquinho <laughs> Olha assim, ó, como se passa. Eu sei como se passa. Você quer ensinar a Olha. Clive? Pô, três de uma vez só agora. Não vai Golf Exército. Eu, raça de terra, eu fiz o que eu fiz. Olha como passa. Tchau, você não passou até agora, Michel. Nossa, eu fiz quadro uma vez. Vai, vai, vai, vai. Vai. Ah! Uhum. Ah, véi. Uhum. Uhum. Passei! Ah, não. Não. Não. Não foi. Não, meu Deus do céu, eu só passei coisa me atrapalhando. Uh! Passei. Ah. Ah. Não. Ah. velho. Não! Ah. Hum. Passa. Passa. Não, velho. Porra. banana. Ah, véi. Banana, banana, banana, banana. Véi. Se, eu chegar até ali sem errar nenhuma, ministro vai ter que gravar vídeo. Não! velho, que sacana, velho. Não, vai dar umas capas me enganar, velho. Tem uma, uma cor, não, velho, tem uma piscina. Se eu chegar até, se eu chegar até ali, velho, eu vou fazer cara. Se eu chegar até ali, sei lá, eu vou gravar o vídeo. Pô, assim, pense nisso que esse carro aqui. É não, vai pular o negócio. Agora para pelas senhor. Pelas mãos. Aqui não tem TNT. Pá! Nada, velho. Se você tá vindo, você vai ter que gravar vídeo. Não! Então, são então, três, eu só perdi uma. Perdi duas, só falta essa outra. Você quem rapaz! Primeiro! Agora eu posso um. Essa é por aqui, né? Mas Ando. Eu sou bom, Clive. Clive, eu sou muito bom, Clive. Eu consegui passar. Ah, é Clive, eu sou muito bom, velho. Eu sou melhor. Peraí, tem que ir pra ali. Deixa eu ver se Não, isso aqui é fácil. Uau, uau, uau. Não, vai ter uma barreira. Jogos festa. Um monte de jogo. Gosto de não, viu? Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus, ai meu Deus. Não, vai ter pulsinho. Murilo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ui! Ui! Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Mano, velho, teve uma coisa que tá me mexendo. Eu não posso. Uma coisa é, que não tá me deixando passar. Acho que eu já sei. Ai, ai, ai. Eu consegui! fim. <laughs> Novo recorde, parabéns por completar o pacote tempo gastou. Mano! Nossa, velho, pelo menos eu queria ter um zero, Mas pelo menos o pacote foi legal, foi muito legal o pacote. Mano, vai tô nota 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10.